Новый год. Русский Новый год. Японский Новый год. Новый год. Новый год. Новогодний. Новогодний подарок. Новогодняя елка. Новогодние каникулы. Русское новогоднее угощение. Японское новогоднее угощение. Дед Мороз. Снегурочка. Шуба. Шапка. Кокошник. Мешок. Посох. С Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом! С новым счастьем!